seremos distintos, novos e mellores. Mirade eh, se si queremos forza. Mirade eh, se queremos o cambio. Mirade eh, se seremos a única alternativa para este país. Que aquí tedes un tipo da Coruña, que digo un tipo da Coruña, o alcalde da Coruña recibido con aplausos en vivo. esto. significa adeus localismo barato. Significa adeus buenas cidades sustentadas para el municipio los Nunca más un país en Vigo es con la Nunca más un país con Paco esa imagen... Claro que somos irmãos. Y esto, esta irmandade, sería imposible cos caciques de turno, e sabedes. A bella política manexa un mapa que xa non nos representa. A nós non nos vai a vida no parchís de Mende ou de Galloso. Alí sempre ganan eles. A nós vai a vida cos parados de Monte Alto e as precarias de Teis cos jubilados con pensión miserable de colla e coas mozas da gaiteira que foron expulsadas da súa casa para buscar un emprego fora, coa xente nova de Nadia e de Novo Mesoiro, cos nosos maiores de San Pedro de Pisma e de Bararán. Aí vemos a aí. A non reina a vida cos cesan donde cesan. Porque o que na Coruña se chama Caixa Galicia, en Vigo chamase Caixa Nova. O que na Coruña chamase Operación Pikachu, en Vigo chamase Operación Patos. Pero o que na Coruña se chama Partido Popular, Partido Socialista e Ciudadanos, en Vigo chamase Partido Popular, Partido Socialista e Ciudadanos. pregúntame vostede. E gustoume moito este último, non polos resultados, simplemente, tamén. Gustoume porque neste último nervio houve sentidinho, houve moito sentidinho. E o sentidinho é o patrimonio da xente. Por iso eu, habitualmente, non vou o palco no fútbol. Eu vou a grade general, porque nesa grada, na bancada, xa se general en Riazor, con esa marcadura para ti, as cousas son Eu non sou a que Caixa Galicia está un pouquinho máis que Caixa Nova, ou a que a especulación no barrio do é a maior que a de Iso non somos nós, iso non é o que nos une. Estamos aquí xuntos para mudar todo para a xente común, para o Vigo Popular e para a Coruña Popular, para outra Galicia, lonxe do capitalismo de amiguetes e do localismo. A non separan nos outras cousas, o que nos separa son as peaxes da Penodo, O que nos une é unha maioría social esmagada, a que non lle deixan levantar cabeza. Esa maioría social que este domingo vai a votar en masa para devolverle as condicións a xente. E vai a votar en masa, en Vigo, na Coruña, en Santiago, no Morrazo, no Valmiñor, en Sanor, en Madrid, en Barcelona, en Cádiz, Eu veño da Marea Atlántica. E moito antes de ser alcalde, nacín para este tempo político de ilusión e de rebelión democrática, nun movimento de confluencia liderado pola ciudadanía. Un movimento que, non obstante, non teria sido posible sen a complicidade, o apoio, o traballo, a generosidade, o sentido da responsabilidade e a altura de miras de moitísima xente que dentro das súas organizacións políticas entenderon o que, o como e o cambio. Hai que dicilo sempre. Parabéns, compañeiros e compañeiras. Parabéns polo que fixestes entón, en maio, por dar o paso. Parabéns polo que facedes agora, por ser valientes e seguir adiante, por seguir en marea, por chegar en marea ás eleccións deste domingo, porque en marea, sabémolo, é o único xeito de ganar as institucións para sempre. Na cooperación, no código aberto, na mutación da maneira de pensar e de facer política, de estar xuntos, case sen decatarnos, fomos producindo neste último ano outra imaxe de Galicia. Unha Galicia republicana, unha Galicia partisana. Un país libre, mil maneras. como esas illas que se ven dende este auditorio e que nos reconcilia co que somos, coas nosas diferencias, co que temos en común coa nosa potencia. E hoxe, este Galicia en construcción, participada, atravesada por multitudes, esta Galicia rebelde está a cabeza do cambio no Estado español. E o domingo vais a notar, en Xaneiro, cando se constitúa o novo Congreso dos Diputados, esta Galicia vais a facer notar outra vez, coa Constitución, por primeira vez na historia, dun grupo parlamentario galego. cambiou de bando, hai moito que cambiou de bando, e estes días o podemos ver, están nerviosos. Xa non nos teñen medo únicamente porque se somos capaces de ilusionar, de levantar unha onda de ilusión onde non había máis que recortes, tristeza e proxectos de vida rotos. Non só nos teñen medo porque somos quen de unirnos para disputarlles o Congreso dos Deputados. Agora tamén nos teñen medo porque estamos aquí e somos de verdade. Porque xa non somos unha promesa de participación, de transparencia e dunha nova política para sempre. Empezamos, dende hai, hai seis meses, a ser esa política nova que pon as persoas por diante. E a iso sí que lle teñen medo. Lle teñen medo que estamos facendo en Ferrol, en Compostela, unha coluña. Teñen medo a que agora na Coruña hai unha oficina de vivenda para solucionar os problemas da xente e que se alguén é desafizado na Coruña, o día seguinte ten un lugar de dormir porque o Concello da Coruña move con o pagan máis os que máis teñen e dáselles unha axuda a aqueles que peor están pasando. Porque ano que ven, na Coruña, haberá unha renda social municipal para que ningún vecino da Coruña pase fame ou pase frío, para que todos os todos poden unha de separar a igrexa e a administración, porque o Concello non vai a misa e non pasou nada, non porque na Coruña xa non están no seu rueiro nin Millán Astrai no General Mola. Está, corrupción nos estamos a aplicar otras políticas. E también estamos dañando también nos teñen miedo porque recuperamos a dignidade política, a dignidade perdida do traballo la oposición. recuperámosla aquí, en Vigo, recuperámosla en Lugo, recuperámosla en Ourense. Gañamos as ciudades pero también gañamos a política. Pero teñen medo, teñen miedo porque somos a xente de verdade, somos a xente real deste país, somos a xente estafada nas preferentes, somos as mans que limparon o chapapote nas praias mentre outros ían de caza, somos os marineros de Francia, sen saída, somos todas as vidas precarias, somos a calefacción apagada, somos o bendito comedor do colexo, somos os recibos en pagar, somos os refugiados que vagan por Europa preguntándose onde carallo está a idea. Porque somos as mans en alto nas plazas, somos o desexo común, somos a rebeldía democrática, somos aquí e agora, porque agora cando queremos vivir, non cando nos deixe hipoteca. E aquí onde temos dereito a facelo, non onde lle veña ben a Alemania. Pero somos tamén, e con iso non contaban, os gobernos rebeldes das cidades rebeldes. Somos a seis meses de políticas radicalmente diferentes e de sentido común. E somos porque en maio a xente dixo basta e depositou en nós dúas cousas. Confianza e fame. Confianza no imposible e fame de máis. De máis democracia e de máis benestar. Somos a e que de Vigo, as maneras que non aparecían nas televisión do tempo dos jornais. Somos a alegría que non souberon diagnosticar até que xa era demasiado tarde. Somos a primavera no mes de decembro. Somos o imposible. Somos a nosa propia mirada. E por iso nos teñen medo. parte, pero... Eh, <laughs> este domingo hai que encher as urnas de abertas de marea. Temos que falar con todo o mundo, coas amigas, cos vecinos, cos compañeros de traballo. Eh? Cando esta noite saíamos de copas eh, e eh, vayamos a ligar ao paz, tamén temos que parar eh, de que hai que votar en marea o domingo. Porque este domingo imos votar con orgullo, con afecto e con fama. Imos votar con orgullo, porque esta oportunidade de cambio abrímola nós, a xente común, abrímola centros, miles de persoas nas municipais, nós que viñamos do nunca máis e do 15M. Este domingo imos votar con afecto, porque temos un montón de xente nas institucións, no Concello de Ferrol, no Concello de Santiago, no Concello de Vigo, no Concello da Coruña, no Concello de Madrid, no Concello de Barcelona, no Concello de Cádiz, no Concello de Valencia, que necesitan un aliado no Congreso dos Deputados. E imos votar con fame, con fame demais, porque non nos chega, porque levamos demasiado tempo agardando, porque despois de gañar o Congreso, despois de facer presidente do goberno a Pablo Iglesias, despois, despois,